Trouxe eles pra cá porque tá a riqueza tá faltando por lá, lá embaixo, gente. A riqueza da você tava curiosa quem ver os cachorrinhos. E seus netos? seus os netos seus, né, riqueza? <laughs> tá curiosa, né? A Lara tá chorando assim, que ela perdeu um filhotinho, tá, gente? Nasceu quatro. Ela perdeu um. Nasceu já morto um. Né, meu filho? Eu é, acho que tá chorosa assim. Até cachorrinho enchente, sente, tá, gente? Eu adoro. Aí nasceu um machinho pretinho e um branco com marrom e um marronzinho. Duas fêmeas e um macho. a vovó ajudando a cuidar, gente. Uhum, mamãe tá com ciúme. A vovó tá ajudando. Os netos, né, riqueza? É os netos ser a riqueza. Setinha da riqueza. Uhum. <laughs> Mexer a barriguinha pra tá dormir. Já esse aqui, gente, tô com medo de não escapar, essa fêmea. Que ela, ela nasceu muito pequenininha. Eu não sei, eu tô com medo. Eu fico colocando ela às vezes no peito. Eu não vejo ela mamando. Ela nasceu magrinha. Uma machinha tá chorando. Tá ensinando sua filha, riqueza, como é que cuida? Ensina ela, riqueza. Ensina ela, riqueza, como é que foi dos filhotes, riqueza? Hum. Um chorinho. Linda, linda é essa aqui, ó. Eles todos são lindos. Todos são lindos. Ó, bonitinho. agora ficou mais calma, que ela tava lá embaixo chorando muito. E a riqueza também chorando. Virou um chororô de cachorro. Chororô de cachorro, né? Gente, tá nascendo mais um, gente. O outro, ela colocou ali em cima. Foi ela que colocou. Olha o outro nascendo. Olha lá. Olha, ele é pretinho, quase não dá nem pra ver, ó. Vamos ver o que tá nascendo, que cor que é. É preto também. Pretinho, gente. Dois pretinhos. Ah, é um pouco marrom. Deixa eu um pouco. É um pouco marrom. Nasceu, gente. Ah, parece que é tipo meio marrom comprei. Gente, é tão pequenininho. pretinho, Eu trouxe ela pra dentro aqui, gente, porque pra ficar calminha trouxe dentro de casa para ficar calminha. Ela tem os filhotinhos dela sossegado. Olha o outro pretinho caçando preto. Chorando. Sempre quando tem que ter filhote, tem que manter os ambientes calminhos. <laughs> Thank É. Não, vou pegar não, caspar a mão não. Ah, tá. Tem que deixar quietinho, que é ela que se vira. Ela mexe, né? Ela mexe. Ela sabe se tá machucando. Né? Uhum. Ela desfogou a casinha toda, né? Dois filhotinhos, gente. Eu creio que vai nascer mais um. É, com certeza. <laughs> e Lara? Eu acho que ela vai deixar ela quietinha, ela tá pegando os filhotinhos. Gente, se nascer mais, eu filmo pra vocês mais, tá bom? Depois eu filmo mais pra vocês, gente. Vem cá, Lara. Vou tirar esse daqui daqui. Você ir pra lá. A casinha Vem cá, Lara.